ein bisschen was im Weg das noch abstellen. Ja. Eine Kugelkamera, die nimmt 360 Grad auf und ich zeige sie Ihnen gleich. Das ist ganz gut, um die Größenordnungen einzuschätzen. Altstadt davon Kasten. Hm? Ja. Und ich sag ja. Und dann Das ist jetzt die neueste, ne? Okay. Aussieht das aber Fotos. Können Sie das schon hier. Viel. Ja. Oh. Okay. Finde ich so cool, Ihre Jeans-Verkleidung hier. Bitte? Ihre Jeans-Verkleidung ist sowas von cool. Ich, äh, ich bin auch noch dabei, dass ich mir selber mal eins mache.